Når der virkelig skal fest på Så skal du huske at lave pesto Så kom og vær min gæst, bro Så kan du smage på min pesto Åh, oh, den der pesto Hvad gør de ikke for den pesto? I bedre badetøfler eller fesko Der er ingen plads kun for pesto Åh, oh, den der pesto I natbussen eller S-tog Tag din skud, sikker vest på hakker vi pesto. pesto. Ja, jeg har tisset i bukserne. nej, det er altså ikke... Ah! Hvis dit loft har spids, bro, så smør det med pesto. Det er det bedste, du kan få.